አይደብርም ማለት ሙዚቃ እየተስመጠ አንድ ጊዜ ፎቶ ፎቶ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ምን እንርዳ? አይ አንዲት የሀመር ቆንጆ የመነጽር ማስታወቂያ ፎቶ አነሳለሁ፣ ጠፋችብኝ። ሌሎቹንም አጣኋቸው። እነሱ መነጽር ያውቁም እኮ። እናንተ ለአካባቢው አዲስ አደላችሁ መስልኝ። አይ አዲስ አይደለሁም እኔ። እዚህ አካባቢ አንድ የማዕድን ድርጅት ስላለ የእነሱ የጥናት ኤክስፐርታቸው ነኝ። ነው ለሶስት ዓመት እዚህ ቦታ ቆይቻለሁ። ያው እንደገመትኩት ነዋ። አካባቢ እንድትጎበኝ እሷን ደግሞ ከአዲስ አበባ ጋብዣት ነው። ዞር ዞር እያለ ነው። ጥሩ ጥሩ። የወንድሜ ልጅ ናት። መልክ ኤፍሬም እባላለሁ። ንጋቱ እባላለሁ። ገነት እችት እንደውም መጣች። አንዲት አንዲት ፎቶ እንደዚህ ደግሞ እንደዚሁ ሁለታችሁ አንድ ላይ አንድ ላይ ጠጋቢያታችሁ አቀፋት ነው፣ ነው፣ መነጽሩ ነው። በቃ ተሰዱ። እናንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ አይ ምንም አይደለም። አዎ ያው አዲስ አበባ ተገናኝተን ፎቶችሁን ብሰጣችሁ ደስ ይለኛል። እኔ እንኳን እዚሁ ነው የምኖረው። እሷ አሁን ቅርብ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ስለምትመለስ በእሷ አድራሻ ልሰጣት ትችላለህ። በእሷ በኩል ደርሰኛል ማግኘት ትችላለህ። ስልሳ ሁለት ስልሳ ሁለት ሰማንያ ስድስት ሰማንያ ስድስት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ ሶስት ደውልልኝ ገነት ብለ ገነት ብዬ እሺ እሺ ሀመር ጥሩ ጊዜ አሳለፍን አይደል? የሚገርም በጣም ፈጣኖች ናቸው አይደለ? በጣም በጣም ፈጣኖች ናቸው በጣም እዚህ ጋር ሽንጤ ልሽ ነው አይደብርህም? ምንም ችግር የለም። ሲጋራ እያጨስኩ እጠብቅሃለሁ። በጣም ውብ የመነጥሩ አስመጪ የፈለገው በትክክል ይሄንን ነው። ዋው የማናት ቆንጆ! ከየት አመጣህ? ማስታወቂያው ይሄ መሆን አለበት። ከልቤ ነው ፍሬ። እኔ ሰዎቹን አነጋግራቸዋለሁ። ልጅቷ እሺ ካለች እንደፈለግ አድርግ። ይልቅ አንድ ነገር ላማክር። ይህን ተመልከቱ። ምንድን እውነት ነው። ራ ጫካ ውስጥ የገጠመኝን እውነት አንስቼ ነው። ለምን ማለት ምን ሊያደርግልህ አነሳው? ለእኔም ግራ ገብቶኛል። ቆይ አሁን ለፖሊስ ብሰጥ ምን ችግር አለው? ጥሩ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ መዘዞ አይመጣም። ምስክርነት መጠራት አለ። ወንጀለኞቹ ማንነትን ካወቁ ደህንነት አደጋ ላይ ይወድቃል። እሱ እኮ ነው ዋናው ጭንቀት። እንደዚህ ፎቶዎቹን በፖስት አድርጌ ማንነትን ሳልገልጽ ብልክስ? በቀላሉ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ግን ሌላ የተሻለ አስተማማኝ አማራጭ አለን። ምን? ምንም እንዳልተፈጠረ ነገሩን መርሳት። እኔ ወንድም ፎቶውን ካጠገባ አስወግድና ሰላምህን አውርድ። ነግር ያለው ኤፍሬም መቼም ለማንም ምንም ትንፍሽ እንዳትል ገብቷል። በላሁን ፎቶ በፍጥነት ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬስ ለራት አይመችም? አልችልም ማዛ፣ ቀጠሮ አለብኝ። አንድ ቀን ተገናኝተን ብንጫወት ምኑ ላይ ነው ችግሩ? እኮ ጊዜ ሲኖረኝ አሳውቅሻለሁ። ሀምሳ ዓመት ፈጀብህ። ሀይ <laughs> ሀይ። ኤፍ ለልጅቷ ደውላት። ድርጅቱ የእሷን ፎቶ መርጦታል። እሺ እነግራታለሁ። እሺ እንዴት ነሽ? ኦኬ ስራ ላይ ናችሁ? አዲስ ሞዴል አመጣችሁ እንዴ? መታሰቢያ ሆነው እንዲቆዩ አድርጓቸዋል። ከቆሙት ሐውልቶች መካከል ረጅም የሆነው ይህ ከመሬት በታች ሶስት ሜትሮች ጥልቀት ያለውና መሰረቱን ሳይጨምር አራት ሜትሮች ከፍታ ያለው ግዙፍ ሐውልት ነው። እባክዎን ገነት ገብታ ይሆን? ምን ማልበል? ኤፍሬም ነኝ፣ አስታውሽ። ቅርታ አላወቅኩም። እኔን ልትረሽኝ ትችያለሽ፣ ፎቶሽን ግን ትረሸዋለሽ። የት ፎቶ? ከሐመሯ ቆንጆ ጋር የተነሳሽው ነዋ። ታዲያስ <laughs> እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ያን ፎቶ ለማየት እንዴት ጓጉቻለሁ መሰለ። እና ታዲያ ምን ችግር አለ? ተገናኝተን ልሰጥሽ እችላለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ ኦኬ፣ ቻው ቻው። ድርጅቱ የብዙ እቃዎች አስመጪ ስለሆነ ከእነሱ ጋር መስራቱ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከጆኑ ጀምሮ ሁሉ ፎቶች እንዳዩ ነው ሀሳባቸውን የለወጡት። የሚከብደኝ አይመስልም። ቀድሞውኑ ሞዴል ሆና የተፈጠረችው ውብ ሴት የፎቶ ሞዴል መሆን አይከብዳትም። ጥሩ ሞክራለሁ። በነገራችን ላይ የምታስተዋውቂው ሞዴልሽን ይሄ ነው። እሺ። ቀሪውን ከፍሬም ጋር ተነጋገሩ። የምለብሰውንስ ነገርከኝ። እንቅስቃሴውስ ቀላል ነው። በቃ መላ አካልሽን ሎሽኑ እየተቀባሽ ቆንጆ ሽቶ ሸትሽ የሚሰማሽ ስሜት አለ አይደል? ለምሳሌ ሰውነትሽን ይነዝረው ይሆናል ወይ ሽታው ሸትሽ አይንሽን ትጨፍኛለሽ፣ አሊያም ትስለመለም ያለሽ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ፎቶግራፍ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ታዲያ ነገ ባለውለታዬ ምሳ መጋበዝ ይችላል? ይቻል <laughs> ምንድን ነው? ሐመራ የወሰደችበት ለመተካት። በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት ያምራል! <laughs> እንዴት ነው? በጣም ነው የሚያምረው። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አንድ ዜና ልንገርሽ። ከሁለት ወር በኋላ አንድ ከፍተኛ የባህል የፋሽን ትርኢት ይዘጋጃል። እናም እዛ ላይ ሞዴሊስቶችን እንዳቀርብ ተጠቁሜ ያንቺን ፎቶ ልክ የላቸዋለሁ ማሂ ኮሌክሽን አምባሰል ልብስ ስፌት ራስ አፍሪካ ዲዛይን የተሳተፉበት የዓመቱ ታላቅ የፋሽን ትርኢት። መልካም ቆይታ ከፋሽን ትርኢቱ ጋር እንኳን ደስ ያለሽ። አመሰግናለሁ። ትንሽ አብረን ብናመሽ ደስ ይለኝ ነበር። መሽቷል። ሴት ልጅ በጊዜ ስትገባ ነው ጥሩ። <laughs> የአባትሽ መመሪያ ነው። ገብቼ ይቅርታ አልጠይቅም እንዴ? ከታላቅ እህቴ ጋር የምኖረው ወላጆቹ የጎንደር ነዋሪዎች ናቸው። ታላቅ እህቴ ባሏ የመርከብ ካፕቴን ስለሆነ ብዙ ጊዜ የምታሳልፈው ብቻዋን ነው። ብቸኝነቷን ለመጋራት መጥቼ እዚሁ ቀር። ወይዘሪት ጎንደር አሁንማ አትሄጂም፣ በእውነት አትሄጂም። ጎንደርን እግሯ ላይ ወድቀን ለምናታለን እንጂ አትሄጂም። እንዴት ነው ምሽቱ? ደስ ብሎሻል? በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ደር። ይከፍቱልሻል ተኝተሃል? የማታው ወይን መሰለኝ እኮ። እንግዲህ እንዳልጠይቀ ቤትህን አላውቅም። ኧረ አይጠፋሽም፣ ደጃችን ላይ ኮባ አለ። አትቀልድ፣ የምሬን እኮ ነው። ታዲያ እኔ አጠብቅሻለሁ። ወንድ ላጤ ቤት ትልቁ ግብዣ ሻይና ዳቦ ነው። ሴት ላጤ ቤት ደግሞ ቡናና ወሬ ነው ልትለኝ ነው? <laughs> ስንት ማንኪያ ላድርግልሽ? አንድ ይበቃኛል። እችን ክፍል ማን ትላታለህ? መኝታ ቤት ወይስ ላይብራሪ? አልፎ አልፎ አነባለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ሲመጣልኝ ቁጭ ብዬ እጽፋለሁ። እስካሁን ስንት መጽሐፍ አሳትመዋል? ኦ እንግዲህ ብዙ መጽሐፎችን ጽፌያለሁ። አይጥ <laughs> ቆይ ሙዚቃ ልክፈትልሽ። ሳልዘጋጅ ነው የመጣሽ። እስቲ አልጋ የላጠፍ ቆይ ላግዝ የምትግቢ? የወር አበባ ይቀረ። የምርሽ የልጃችሁን ፆታ ማወቅ ትፈልጋላችሁ? በጣም ደስ ይለናል። ልጃችሁ ሴት ነች። አሁን ያላት እድሜ ሀያ ሳምንት አካባቢ ነው። በየወሩ እየመጣች ክትትል ማድረግ አለባት። እና ልረዳሽ የምችለው ነገር አለ። ለምን ደግሞ ወደ አይገባህም? እኔ እኮ አንተን የምወድህ ከልቤ ነው። አውቃለሁ፣ አግብተሃል። ነጥቄ ላገባህ አልችልም። ግን ቢያንስ ለምን ደግሞ ወደ አይገባህም? ሳይገባኝ ቀርቶ እኮ አይደለም፣ ወይም አንቺው መጥፎ ሴት ምናምን ሆነች እኮ አይደለም። ከእኔ የተሻለ ወንድ ልታገኝ እንደምትሻ አምናለሁ። መልካም እድል። ጨርሻለሁ። ምንድን ነው ፊትሽ ሁሉ ተቋቁሯል እኮ ለሊቱ ሙሉ ሲያመኝ ያዳ ምጥ መጣች መሰለኝ በቃኛል በቃኝ ጉልበት ይሆንሻል ግዴለሽ ነው የሚሰማሽ? በጣም እያመመኝ በጣም እያመመኝ ነው ወይኔ ወይኔ ወይዘሮ ገነት አሁን በጥሩ እያረግሽ ነው ያለሽ። አሁን የመጨረሻውን አየር ወደ ሳምባሽ ሙሉ ከወሰድሽ በኋላ ያንን የወሰድሽውን አየር በአፍንጫና በአፍሽ እንዳይወጣ አድርገሽ ከአንገትሽ ቀና ብለሽ እምብርትሽን እያየሽ ልክ ደረቅ ሰገራ እንደምትወጪው ከገፋሽ በአንዴ ታወጭዋል። እሺ 야, 진짜 맨. 이씨 아 እናትሽ አስጥናት እስካሁን በአንቺም በለን ምክንያት ስራሽን አቁመሻል። አሁን ግን አንቺን በጣም ጤነኛ ሆነሻል እና እኔም ትምህርቷን እየተማረች ነው። ስለዚህ ስራሽን መጨመር አለብሽ። አሁን ደግሞ ሰሞኑን የሰማሁት ትልቅ የፋሽን ትርኢት ይዘጋጃል። ሰዎችን አነጋግራቸውና ትጀምሪያለሽ። ጥሩ የስራ ልምዷና አቋሟን ከኤጀንሲ ቦርድ ጋር እናጠናለን። ይህ ድል እንዲያመልጣት አልፈለጉም። ምልህ ከወለደች በኋላ ላለፉት ብዙ አመታት እንዲህ አይነት ትልቅ መድረክ ላይ ሳትሳተፍ ቆይታለች። ይሄ ትርኢት ለእሷ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። ይህ መድረክ በርካታ የፋሽን አፍቃሪዎችና ባለሙያዎች ባሉባት ፈረንሳይ ውስጥ የሚቀርብ ከፍተኛ የባህል ዝግጅት ነው። ስለዚህ ለራሳችንም ስንል የተሻለውን እንመርጣለን። አዎ፣ እኔ ደግሞ በባለቤት የተማመናለሁ። ከተማመን ከኛ ውሳኔ ምንም ሆነ ምን ፓስፖርቷ እንድታዘጋጅ ንገራት። ዝግጁ ናት። እንግዲያ ውሳኔያችንን በስልክ አሳውቀሃለሁ። አመሰግናለሁ። ካውተር ኦሊ ደስቶ ፊማ እየሰራች አይደል? ታዲያ ስለሷ ጊዜ ስለንደቻት ነው አሁን ምን ምን ምን አልጮትም አልጮትም እኔም አልጮትም ነገሮች አንድ ምርሻል ምንድን ነሽ? ምንድን እኔ ቃው አንተ ካውታ ካውና የምን ካው? ያስቱ ሲንደር ካው አይደለም ካው ካው ከውበት ሞዴሊንግ ኤጀንሲ አብርሃም ነኝ። በቀጣይ ሳምንት ባለቤት ቢሮችን መታ ስምምነት መፈረም ትችላለች። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ምንም ማለት አለ። ቻው። ምጣ። በጣም ደስ ብሎኛል። ኑ Thank አታስጨንቀኝ። ንገረኝ ግን እነግርሻለሁ፣ እውነት እነግርሻለሁ። ንገረኝ በቃ እንድረስ። አይ ኤፍሬም፣ አይ አይ አይ፣ አንዱ አንዱ

ለምን የፍቅራችን ወሰን ይሄ ነው? ብዙ ዓላማ አልነበረ ነው። ዜናውን እንኳን ሳልነግርሽ ጋሺ ጋሺ ናኒ ትምህርት የተረፈደባት አቤ አቤ፣ የትምህርት ቤት ሰዓት እየረፈደብኝ ነው። ኮምፒውተር መጽሐፉን እንገዛለን። እሺ ለምን እንደምጠጣ ንገረኝ። ለውጥ ያመጣልሃል? አንድ ወንድማዊ ምክር ልስጥ። እኔ በአንተ ቦታ በሆን ኖሮ ገነትን ልጃችን ውስጥ ፈልጋት ነበር። ልጅ ውስጥ ያጣሃት ገነት አለች። እሺ ጆኒ፣ ለአሁኑ ትሆኝ እኔ ልክ አይደለሁም። እስኪ ተዘጋጅ። ይቅርታ አንድ ጊዜ ብቻ እንተኝ የት አለ ፍቅርሽ? የት አለ ጨዋታሽ? አቢ እስካሁን ለምን አልተኛሽ? የተረት መጽሐፉን አመጣህልኝ? አላመጣሁም። ግቢ እናቴ፣ ሂጂ ተኝ። አቢ ሂሳብ ዛሬ ሁሉንም ምራይ ታገኘው። ጎበዝ ጎበዝ፣ እኔ ልጅ ጎበዝ። ለዚህ ጉብዝናሽ አንድ ነገር ትሸልሚያለሽ። ምንድን ነው? ምንድን ነው? ምንድን ነው? ደረቅ ዛፍ ላይ መቀመጥ ይጠፋተኛል። ድሮስ ከደረቅ ዛፍ ምን ይገኝ ብሎ እየተረገመ እየተገረመ ሳለ የሚበላ ፍለጋ ከደረቁ እንጨት ላይ ተነስቶ በረራውን ከበላሽ ትሸልሚያለሽ። እሺ እስቲ እስቲ እስቲ ፒፒፒፒፒ አልበላም፣ በቃኝ። ለምንድን ነው ማትበዩ? ጉሮሮዬን አሞኛል። ስልሽ ነዋ። ከዛ ሆስፒታል ይዤሽ እሄዳለሁ። መርፌ ልወጋ? አትወጊም፣ አያውጉሽም፣ አያውጉሽም። አሁን ቢ ቢ ቢ እሺ፣ ጠጭበት፣ ጠጭ እኔ እንዳላጎርስሽ እኮ እጄ ጫማሽን ስለነካ ነው። ታጥቤ ላጎርስሽ ለድመቷ ልስጣት። አትወጂኝም? በይ አሁን ልብስሽን ቀይሪና የሆነ ቦታ እንሄዳለን። እሺ። አሁን ምንድን ነው መብላት የምትፈልጊው? ላዛኛ ላዛኛ ላዛኛ ላዛኛ። የት ንብላሽ? እኔ እንጃ። ድሮ ከማሚ ጋር ሄደን የበላንበት ቦታ ናንዬ፣ እዛ ቤት እኮ ትተዋል። ላዛኛ አይሰሩ። ታዲያ የት እንበላለን? ሌላ ቆንጆ ቤት አለ፣ እዛ ሄደን እንበላለን። እሺ በጣም የናፈቀችኝ ወደድሽው? አዎ። Tudo. <laughs> አልወድቃትም። ስትጫወት እኮ ወድቃ ነው። የት ነው የወደቀችው? እዚህ ከልጆች ጋር ስትጫወት የመጀመሪያ እርዳታ ተደርጎላታል። አሁን ምንድን ነው የሚሰማት? እግሩ አካባቢ ነው ትንሽ። አሁን ሆስፒታል በወስዳት ጥሩ። ደህና ጥሩ። ቀስ 都懂了。 ያው በአጠቃላይ ደህና ናት። የእግሯ ጉዳይ ብዙ የሚያሳስብ አይደለም። በዚች ሁለት ሶስት ቀን ይተዋል። ትንሽ መቀጥቀጥ ነው እሱ ምንም አያስፈልገውም። በጣም ቀላል ነገር ነው። ግን እንዳየኝ ቅድም እያስተኛው ተንፍሽ እያልኩ በተለያየ ቦታ የነበረው ልቧ ላይ ያዳመጥኩት ነገር ስለነበረ ነው። አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ሲጫወቱ፣ ሲጓዙ፣ ተራራ ነገር ሲሄዱ እና እንዲሁም በተለይ ተደጋጋሚ ቶንሲል ልባቸው ላይ የሚኖር ችግር አለ እና እሱን የሚያሳይ ነገር ይሰማኛል በእኔ ማዳመጫ እና ለሱ የሚያስፈልጉ ሶስት ምርመራዎችን እናደርግላታለን። የነዛን ውጤት ታይተን ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስፋት ከውጤቶች ጋር አብረን እንወያያለን። ኦኬ አቶ ኤፍሬም፣ ያው ጠዋት እንደተነጋገር ነው ራጁም ሌሎችም ኢኮካርዲዮግራፊም ኢኬጂውም የሚያሳዩት ምንድን ነው ናኒ ከባድ የሆነ የልብ ችግር እንዳላት ያሳያል። ስዬ እያንዳንዳችን ልባችን አራት ክፍል አለው። የግራ፣ የቀኙ፣ የላይኛው፣ የታችኛው የሚባልና በቀኝ በኩል ሁለት በር በግራ በኩል ሁለት በር ወይም ቫልቭስ አሉ እና ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቫልቭ ነኒ ላይ ችግር የደረሰበት ነው? ማይትራል ቫልቭ የሚባለው በከፍተኛ ደረጃ የመጥበብ ሁኔታ ያሳያል ምርመራዎቹ። ይሄ የመጥበብ ሁኔታ በሚከሰትበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? ደም ከላይኛው የልብ ክፍል ወደ ታችኛው በበቂ ሁኔታ እንዳይገባ ስለሚያደርግ ይህ ከጊዜ ብዛት በመጀመሪያ የግራውን የልብ ክፍል ድካም ቀጥሎም ደግሞ የቀኙን የልብ ክፍል ድካም በማምጣት ሰውነታችን እንዲያብጥ ከጊዜ ብዛትም ልብ ስራዋን እንድታቆም ሊያደርግ ይችላል እና ይሄ ትንሽ ከበድ ያለ ችግር ነው። ቀዶ ጥገና የሚያስፈልገው ችግር ነው እና ቀዶ ጥገና ማድረግ ያስፈልጋታል በቅርብ ጊዜ እስከዛ ድረስ አንደኛ እንደ ኤክሰርሳይዝ እንዳታደርግ ለትምህርት ቤት እኛ ወረቀት እንጽፋለን። ልጅ ስለሆነች ታስቸግራለች፣ ግን እናንተ ቤት አካባቢ እንቅስቃሴዋን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ሰውነቷ ውስጥ ብዙ ፈሳሽ እንዳይኖር እንደዚህ ጨውነት ያላቸው ውሃ ሊይዙ የሚችሉ ነገሮችን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ደግሞ የልቧንም ስራ የሚያግዙ ሰውነቷ ላይ በተለይ ወደ ሳምባ የሚሄደው ፕሬዥር ጨምሮ ብዙ ውሃ ሳምባዋ እንዳይቋጥር የሚያደርጉ ሶስት መድኃኒቶች ጽፌ ይሰጠሃለው እስከ ቀዶ ጥገናው ድረስ እነዚህ መድኃኒቶች እየተከታተሉ እሷንም በየጊዜው ቼክ እያስደረጉ ህክምናዋ መከታተል ያስፈልጋል። ማለት አሁን ወዴት ነው የሚሄደው? የህፃናት የልብ ማዕከል የሚባል ዘውዲቱ ሆስፒታል አለ። እዛ ሄደ ደግሞ ሌሎችም እነዚህን ዶክመንቶችን እኔም ትንሽ ኖት እና ሪፈራል ጽፍልሃለሁ ያንን ይዘህ እዛ ደግሞ ፕሮሰስ ታደርጋለህ ይሻለኛል ላፔ። ግን መዝለል መሮጥ ከበዛች ቶሎ አትድንም ብለዋል ዶክተር። እሺ፣ ስለዚህ ቶሎ ለመጣል ከጓደኞች ጋር ስትጫወቺ ቁጭ ብለሽ ነው። እሺ፣ እሺ አቤ። እሺ፣ ቃል ትገቢልኛለሽ? ጎበዝ ልጅ፣ በጣም ወድሻለሽ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ አቶ ኤፍሬም። ማርታ ነኝ ከናኒ ትምህርት ቤት። እንደምን አደርሽ ማርታ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ናኒ ዛሬ እንዴት ናት? ዛሬ እግሯን ተሽሏታል ማለት ይቻላል። ያው ትናንት እንደነገርኩሽ የልብ ሕክምና ማዕከሉ ዛሬ ቀጥሮኝ ወደዛ ሊሄድ ነው። አይ ጥሩ፣ እግዚአብሔር ይርዳህ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ማርታ። ምንም ችግር የለም። ናኒን ሰላም በልልኝ። እሺ፣ ደህና ዋል። ሰላም ወይ ማርታ ተሻለሽ ወይ ብላሻለች። ትናንትም እኮ ደውላ ነበር። ነግሬሻለሁ ነግሬሻለሁ። ረስተሽዋል ማለት ነው አቶ ኤፍሬም የልጁ የናኒ ውጤት ደርሶናል። የራጁና የኢኮካርዲዮግራፊ ውጤቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የልብ ችግር አለባት። ይህ የልብ ችግር ደግሞ የቀዶ ጥገና ያስፈልገዋል። ይህን የቀዶ ጥገና የሚያደርግ ማዕከል ደግሞ እዚህ ሀገር የለንም። ስለዚህ ልጆ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ይኖርባታል። ወደ ውጭ መሄዷ ብቻ ሳይሆን ለመሄድ እንደ ሌሎቹ ህሙማን ወረፋ መጠበቋም ጭምር ነው። ወረፋ? አዎ። ወረፋ እስክጠብቅ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? አመታት ሊሆን አመታት? ችግሩ ይገባኛል አቶ ኤፍሬም። እዚህ ላይ ግን አንድ እንዲያውቁት የምፈልገው ነገር አለ። እንደ ልጅ እንደ ናኒ በዚህ በልብ ህመም የሚሰቃዩ በርካታ ህጻናት አሉ። ልጆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዳታደርግ ከጠበቋት ከእግዚአብሔር ጋር ለቀዶ ጥገናው መድረስ ትችላለች። ኖ ዶክተር፣ ልጄ ህክምናውን የምታገኝበት አንድ መንገድ ሊኖር ይገባል። ወረፋ እየጠበቀች ድንገት ህይወቷ ስታልፍ ማየት አልፈልግም። ናኒ እኮ ትልቅ ተስፋ ያላት ልጅ ናት። ብዙ ተስፋ ያላት ልጅ ናት። ልትረዱኝ ይገባል። ልትረዱኝ ይገባል ዶክተር። እሺ እንዴት አድርጋ ነው ይህን ያህል ጊዜ ወረፋ የምትጠብቀው? የማይሆን ነገር ነገ ልጄ ምን እንደምትሆን ምን አውቃለሁ። በግል ልኮ ለማሳከም ምን ያህል ገንዘብ ይጠይቃል? እስከ ሶስት መቶ ሺህ ብር። እግዚአብሔር ያለ ይህንን ሁሉ ገንዘብ ከየት እናመጣዋለን? አንድ የግነት መተኪያ ልጅ አለኝ ስል ጭራሽ በእሷ ያስፈራራኛል። መጽናኛ ልጅ እንዳይኖረኝ እንኳን እኮ እሷን የማህፀን በሽተኛ አድርጓት ነበር። ይህ እንዴት አይነት ፈተና ነው? እሺ ኤፍሬም፣ እግዚአብሔርን አታማር። ሁሉም ለበጎ ነው። ለመርዳዳት እንኳን ገንዘቡ የማይሞከር ሆነ። ያለኝን እንኳን ብሸጥ አንድ ነው አይሆንም። ይህን ሊረዳኝ የሚችል ዘመድ እንኳን የለኝም። አንድ ነገር ልንገር፣ በገንዘብ ምክንያት ልጄን ማጣት አልፈልግም። በፍጹም በፍጹም። ቆይ ለምን ሌላ እርዳታ ማሰባሰቢያ ዘዴ አንጠቀም? እንዴት አይነት ከሙያችን ሳንወጣ ቆንጆ ፎቶ ታነሳትና አሳድገን ፖስተር አድርገን መሸጥ በልዩ ዋጋ። ለማንኛውም ኢሚግሬሽን እጅ ፓስፖርቷን ላውጣላት። አይዞን ተርዳርተን ሌሎች ገቢዎች ከጨመርን እንወጧል አሁን ፎቶዋን አምጣልኝ። ያመሻል አይደል? ምንም አያመኝ። አያምሽም? እውነት ነገ ትምህርት ጀምሪያለሽ ማለት ነው። ግን መሮጥ መዝለል የሚባል ነገር አይሰራምሽ። ተሽሎኝ የለ እግርሽን ነዋ። ታዲያ የተሻለሽ እቺ ልብሽን ግን ገና አልተሻለሽ። ቆይ እኔን የምትወጂኝ በምንሽ ነው? በልቤ። አይሽ ልብሽ ጤነኛ እንድትሆን መሮጥ የለብሽም። አንቺ ጤነኛ ካልሆንሽ እኔም በፍጹም ጤነኛ ልሆን አልችልም። አንቺ ደስተኛ ካልሆንሽ እኔም በጭራሽ ደስተኛ ልሆን አልችልም። እኔ እኮ በጣም እኮ ነው የምወድሽ። በቃ ወድጄሽ ወድጄሽ ወድጄሽ ወድጄሽ አያልቅም። እውነት በጣም ነው የምወድሽ። ደግሞ በቅርቡ እንደ ጓደኞች እየዘለልሽ እንድትጫወች ለማድረግ ከዶክተሮቹ ጋር አንድ ነገር እናደርጋለን። እሺ? እሺ አቢ። እሺ። ጎበዝ ነሽ፣ ቆንጆ። ግን እስከዚያው እኔ የምነግርሽን ብቻ ነው የምታደርጊው። እሺ? እሺ አቢ። እውነት በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ከዶክተሩ ጋር የተነጋገርነው። በእውነት ሁላችን ከልብ አዝነናል። ምን ማድረግ ይቻላል እንግዲህ የምረዳህ ነገር ካለ እባክህ ከባድ እንቅስቃሴ እንዳታደርግ ብቻ ተቆጣጠሯት። ምንም ችግር የለም፣ ለእሱ አታስብ። ትምህርት ቤት መጣች ማለት ከኔ ጋር ናት ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም ችግር የለም። እንደ ውለታ ባይታይብንና ባለውለታ ምሳ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ፎቶ ነው። ሌላ ጥሩ ዜና ልንገር። የእኛ ደንበኞች የሆኑ ሶስት የድርጅት ኃላፊዎችን አነጋግሬያለሁ። የህትመትና የሰጩትን ዋጋ በከፊል ለመሸፈን ቃል ገብተው። ይህ እኮ ትልቅ ተስፋ ያለው ነገር እኮ ነው። አሁን አንተ እንደምትለው እኮ እንዲህ አይነት የተለያዩ እርዳታ ማሰባሰቢያዎች ማድረግ ከቻል በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ እንሆናለን። ለችግራችን እጅ አንሰጥም። ዋናው ግለሰቦችን ማግኘት ነው። ዛሬ ከማተሚያ ቤቱ ጋር ቀጥረዋል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ለምን ለምን ታመሰግነኛለህ? ጉዳዩ ጉዳይ ነው ጆኒ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ አትጮችም እንዴ? ከተጫወት ያመኛል። ዛሬ ምሳ ከኔ ጋር ትበያለሽ። እሺ፣ እሺ። እኔ ቆንጆ ነኝ። ቤተሰቦች ድጋፍ ወይም በጎ ፈቃደኝነት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ለምናውቃቸው ሰዎች ከምተን በአጭር ጊዜ ስርጭቱ ይጠናቀቃል። ታዲያ መቼ ነው ታትሞ የሚወጣው? ዛሬ ማታ እረከባለሁ። የካርዱ ሳምፕሌ ነው። ከማተሚያ ቤቱ ጋር ጥሩ የስራ ግንኙነት ስላለን የህትመቱን ግማሽ ወጪ ስፖንሰር ሊያደርግ ተስማምቷል። ከዚህ በፊት ቃል ከገቡልን ድርጅቶች ጋር ሙሉውን የህትመት ዋጋ ተገላገልም ማለት ነው። ነገሩ መንገድ ሁሉ ቀና ይመስላል። ቤት ላሉ ሰራተኞችና ክፍለ ሀገር ለሚገኙ ቤተሰቦች የተወሰነ ካርድ መበተን እችላለሁ። ስለዚህ ቢያንስ ወደ አንድ ሺህ ካርድ ይፈልጋል። እኔ አስቤ የነበረው እንዴት ነው ካርዱን በየሱቁና በየመስሪያ ቤቱ ማደል፣ ያው የህዝብ ግንኙነት ሰራተኞች ይተባበሩኛል ብዬ ገምታለሁ። የተወሰኑ ነው የማውቃቸው አሉ። እነሱን ካገኘናቸው እነሱ ወደ ሌሎች ይመሩናል። ለነገሩ ህዝባችን እኮ በመረዳት አይታማም። ነገር ግን ገንዘቡ በታቀደው ግብ ላይ መዋሉን ግን መስማት ይፈልጋል። ፕሊዝ ታገሽኝ አላልኩሽም ነበር? እንዳትመጪ አልነገርኩሽም? ቃል ገብተሽልኝ ነበር እኮ መኪና ይታያላል። ለዚህ ባለ መኪና የፖስታ ስጥ። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ማን ነው የሰጠህ? የሆነ ልጅ ነው የሰጠኝ። የት አለ? ያው እዛ ጋር እኔ ኤፍሬም ተብሎ ተጠርቶ ነበር እንዴ? አይ አልተጠራም። ነገሩ ዶክተሮቹም ስራ ይበዛባቸዋል መሰለኝ። አዎ እንደ እኔ ወረፋ የሚጠብቁ ብዙ ልጆች ስላሉ እኮ። ቀዶ ጥገና አድርጋ? አዎ። መቼ? በልጅነቴ ነው፣ ከዛሬ 18 አመት በፊት አሜሪካን ሀገር ነው ቀዶ ጥገና ያደረግኩት። እናም ለእኔ የወጣው ወጪ አምስት ሺህ አሜሪካን ዶላር ነው። እጅግ በጣም የሚገርመው ደግሞ ሰባት ሆነን ነው ከተለያዩ ሀገሮች ሄድ ነው የነበረው። ተርፌ ግን ወደ ሀገር የተመለስኩት እኔ ነኝ። አሁን ደረቴ ላይ ካለው ጠባሳ በቀር በጣም ፍጹም ጤነኛ ነኝ። ነገ ልክ በአስራ ሁለት ሰዓት ላይ ብሩን ይዘው መሐመድ ሙዚቃ ቤት ፒያሳ ይምጡና ከመኪናው ሳይወርዱ ስልኬን ይጠብቁ። ሌላ ሰው ማስከተል አይቻልም። ችግር ከፈጠሩ ወዲያውኑ ፎቶዎቹን ለጋዜጠኞች ይበትናሉ። ስልክህን ከየት አገኘው? እንኳን ስልኬን ሚስጥራችን ተገኝቶ የለም። ምን አይነት ሰይጣን ሰው ነው ጃል? አገር ቂት የሄድነው እኮ ዱካችንን ለመደበቅ ነበር። አሁን ምን እናድርግ? ምንም አማራጭ የለንም ብሩን ከመስጠት በስተቀር። ሶስት መቶ ሺህ ብር ምን ነካ? ጭራሽ ሌላ ተጨማሪ ገንዘብ እንዳይጠይቀን ነው በህይወታችን ላይ መምጣቱን አስተውል። ቆይ ብሩን ከወሰደ በኋላ ማስረጃዎቹን ያጥፋ አያጥፋ በምን ይታወቃል? እሺ ምን እናድርግ? ብሩን ይዤለት ሄዳለሁ። አዘጋጅልኝ፣ አዘጋጅልኝ። ብቻዬን እና እኔም ላዋጣ ከህገወጥ ንግድ ያተረፋችሁትን ብር በሙሉ ለመውሰድ ስትል ሰውየውን የገደልከው አንተ። ሰማልህ፣ ያንተም እጅ አለበት። የምችለውን አዋጣለሁ። ግን ሰውየው ብሩን ይዞ ሲሄድ ዝም ብዬ አልመለከተም። ምን? ያው ለሁለተኛ ጊዜ ተመልሼ የመጣሁት እርዳታ አሰባስቤ በግሌ ላሳክማት ጥረት እያደረኩ ነበረ። ግን ለአንዲት ሰከንድ ማለያት አደጋ ውስጥ ነው የተረዳሁት ዶክተር። እንጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህ ይፈጠራል ብዬ ስላላሰብኩ ነው ዛሬ ልጅ ሆስፒታል የተኛችው። ታዲያ እንዴት ነገና ምኜ ዛሬም በተስፋ ልተዋል? ትናንትና ህመሟ የልብ ብቻ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ የሳምባ ነገ ደግሞ የኩላሊትና የሌሎች የሰውነቶቿ ክፍሎች ሊሆኑ። ታዲያ አንድ ወላጅ እንዴት ነው ልጁ ታማበት እጁን አጣምሮ መቀመጥ የሚችለው? ዶክተር፣ የሀገራችን ድህነት ከዚህ የከፋ ስቃይ ቢያመጣብንም አይገርም። የተሻለ ቀን እስከሚመጣ ይብዛ የሚነስም ለልጁ የሚደርስ ወላጅ ብቻ ነው። ጥረትን ቀጥል። ሕክምናው ከፍተኛ ወጪን ይጠይቃል። ብዙ ገንዘብ ማሰባሰብ ይጠበቅብሃል። ለማንኛውም እነዚህን ዶክመንቶች ይዘህ ከዚህ የልብ ሕሙማን ማዕከል ጋር የሚሰሩ ሀገራት እንደ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ እስራኤል እንዲሁም በቅርቡ ግሪክ ጀምራለች። እነዚህ ሀገራት ኤምባሲዎች በመሄድ ቪዛ ብጠይቅ የተሻለ ማርታ ነኝ። አቤ ይመጣል። የኔ ቆንጆ የት ነህ? ይኸው ደርሻለሁ። ደርሻለሁ። እዚሁ ነኝ፣ ግቢ ውስጥ ነኝ ያለ። እሺ እኔ አሁን እንዴት ነሽ? ተሽሎሻል አይደል? አሁን ደግሞ የበለጠ ይሻልሻል። እሺ ከዛ ይሄ ይነቀልሽና ወደ ቤት እንሄዳለን። እሺ ፊት ላይ ግን ጭቃ ይታይበዋል። የቪዛ መገኘት እያሳሰበኝ ነው። ለሕክምና የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ በየኢምባሲው ፈሰዋል። ኢምባሲዎች ደግሞ ይህን ችግራችንን አይተው በራቸውን ዘግተዋል። ድህነታችንን አይተው ንቀውናል። እግዚአብሔር ህጻናትን አይረሳም። የተለያዩ ጠባቂ መላእክቶች የሚላከው ለእነሱ ብቻ ነው። አሁን ልጄን ከሚጠብቋት መላእክት መሀል አንዷ አንቺ ነሽ። እውነት እኔም እንኩ እና ወደ አንቺ ስንመጣ ሰላም ይሰማናል። ይሄ የኔም ስሜት ነው። ካላስቸገርኩሽ ዛኔ ማታ አብረሻት ብትሆኝ ደስ ይለኛል። ኧረ ባድርም ደስ ይለኛል። ደህነቷን ሳላራግጥ አልነቀነቀም። ደግሞም ከብቸኝነት ትገላግለኛለች። ይቅርታ መጠየቅ አይኖርብኝ ይሆናል፣ ግን ለምን ብቸኛ ሆንሽ? የክፍለ ሀገር ሰው ነኝ። ለትምህርት መጣሁና ስጨርስ እዚሁ ትምህርት ቤት ተቀጠርኩ። ከሰው ጋር የመላመዱ ብዙም ችሎታ ስለሌለኝ መቀራረብ ይከብደኛል። <laughs> መቀራረቡማ በደንብ አለሽ። እውነት እኔ መሰለኝ ማለቴ በህይወት ጉዳይ ውስጥ የምታወራው ሰውና ስለ ስራ ጉዳይ የምታነጋግረው ሰው ይለያል አይደል? አንዳንዴ ሰው መሀል ሆነህ የኔ የምትለው ሰው ታጣል ብቸኝነት ይሰማሃል። በተለይ እንደኔ ከህጻናት ጋር መዋል የለመደ እንደነሱ ንጹህ ልብ የማግኘት ፍላጎት ያድርበታል። በጣም አስቸጋሪ። በአንደኛ ሴሚስተር ከዚህ ክፍል ተማሪዎች በሙሉ አንደኛ ለወጣው ለበረከት አበራ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። በማዕከላችን ባትገኝም ሁለተኛ ለወጣችሁ ለናኔ ኤፍሬም ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ሶስተኛ ለወጣችሁ ፍሬቱ ዮሐንስ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ከመሄድበት ስመለስ አጠገብሽ ሆኜ ቁጭ ብዬ አጫውትሻለሁ። እሺ እሺ። ከዛ ፊት ግን አንድ ነገር ላሳይሽ። ቸር ማርታ ሁለተኛ እንደወጣሽ ነግራሻለች አይደለም ትምህርት ቤት ይሄ ያመጣው ስጦታ ነው። ታምራለች አይደል? ኤፍሬም የመጣው አንድ ጊዜ ብዙ ሰዓት እንዴ? እንቅልፍ ወሰደሽ? በጣም ወድሻለሽ። አንቺ አትወጂኝ? ዳኒ አንድ ቁም ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። ወደፊት ተምረሽ ጎበዝ ዶክተር እንደምትሆኝ ይተማመናሉ። እናም በሙያሽ ሴቶችን፣ ህፃናትን እንድትንከባከብ ይፈልጋል። ጎበዝ ሐኪም ነሽ። ሴቶች፣ ህፃናት ከሌሉ እኛም ደስተኛ ልንሆን አንችል። ፀሐይ እኮ እነሱ ሲስቁ ለማየት ነው ጠዋት ጠዋት የምትወጣው። ስለዚህ ጎበዝ ተማሪ ሆነሽ ህጻናትን፣ ወላጆችን እንድትንከባከብ ይፈልጋሉ። በጣም የቀጠሯችን ሰዓት እየደረሰ ነው። ይሄ ነገር የሚሳካልን አይመስለኝም። ከአሁን በኋላማ ወደ ኋላ በቀጠረም በቀጠረን ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። ይኸውልህ እኔ ሳልታይ ራቅ ብዬ እመለከትሃለሁ። ልክ ቦርሳው እንደተቀበለ መሳሪያን ሽንጡ ስር ደግኜ ወደዚህ ይዤው እመጣለሁ። አንተ መኪናው ሞተር አስነስተህ ትጠብቀኛለህ። ሰውየው ራሱ ብቻውን አይመጣም። ደግሞ ሌላ ሰው እንዳታስከትል ብሎኛል። ሰላይ ማለቱ ነው። እኔ እናንተ ለጉዳዩ አንድ ነን። እሺ፣ ቦርሳውን ይዞ ቢሰወርብንና በኋላ ወረቀት መሆኑን በተረዳ ጊዜስ? ፎቶውን ይበትነዋል ብለህ ነው? ታዲያስ? አትስጋ፣ አያመልጠንም። ዛሬ እሱም ሆነ መልእክተኛው በእጃችን ይወድቃሉ። ഇലുക്കുന്നതാ ትንሽ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚል ሰሞኑን ትንሽ ደክማብን ነበር እንጂ በጣም በጣም በፍጥነት ወደ መኪና ተመለስ። እሺ። ያመመኝ ስለሮጥኩ ነው። አዎ ዶክተር እንዳትሮጭ ከልክሎች ነበር። ታዲያ ጓደኞቼ ሲሮጡ ለምን አያማቸውም? እኔ እንዳንቺ ባይሆንም ሁሉ የሚታመማሉ። እንደኔ እዚህ ጋር ወደፊት ዶክተር ሲሆን ሐኪም ቤቱ ነጭ ልብስና መነጽር ይሰጠኛል? ናኒ ናኒ፣ ሁለቱን እንዳትመጣ አላልኩም ነበር? ሰውየው የሚመለከተው ጉዳይ ስለሆነ እኮ ነው። ለጥፋትህ ጓደኛ ኪስ ውስጥ ታገኘዋለህ። አሁን ለማንኛውም ስማ፣ ከነገ ወዲያ ቡልጋሪያ አካባቢ የሚገኝ ቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ በዚሁ ሰዓት ገንዘቡን ታስቀምጥልኛለህ። እሺ እኔ እዛ ስትደርስ ደውላለሁ። ጨርሻ ኪስን ፈትሽ እስኪ። ኪሴ ውስጥ ምን አለ? ፈትሽ። ኪሴ ውስጥ እንዴት ከትተው? ተስፋ ቢስ ነግሬህ የለም ሰውየው ሰይጣን ነው ብዬ በበኩሌ ካርዶቹን አሳትሜ መበተን ጀምሬያለሁ። ጥሩ ገንዘብ እጃችን ላይ መግባት ጀምሯል። ጸሎት ማድረግ ነው። አዎ፣ እኔም ጠቀም ያለ ገንዘብ ሳላገኝ ምቀር አይመስለኝም። እሱን ሲደርስ አሳውቃለሁ። ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ አንድ ሀሳብ አለኝ። ኤምባሲዎች ቪዛ ጠይቃቸውን ቢሚሉ ከሆነ እኔ ጠይቃቸዋለሁ። ፓስፖርቴ ላይ ብዙ ሀገር ቪዛ ስላለ እኔን ቢሚሉኝ አይመስለኝም። የትም ሀገር ቢሆን አብሬያት እሄዳለሁ። አትጨነቅ። ይህ እኮ ማለት ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ማርታስ አሁንም ሆስፒታል ነች? አዎ፣ ያው ስራዋን ትታ እንደ እናት እዛ ቁጭ ብላ ትጠብቃታለች። እኔም አሁን የእሷ ነገር በጣም ከአቅሜ በላይ የሆነብኝ ነው። ከአቅም በላይ ሆነ። ትዳር አላት? ይገርመሃል ናኒ፣ በጣም ፈጣን አይምሮ ያላት እንደምኞቷ ዶክተር የምትሆን ይመስለኛል። ህጻናቱ እኮ የፈለጉት ትልቅ ቦታ የመድረስ አቅሙ አላቸው። ያው የሚፈልጉት ደጋፊ ብቻ ነው ትልቁ ነገር እሱ። በነገራችን ላይ የህክምና ዋጫዋን በሙሉ የሚሸፍን ትልቅ ተስፋ ሳላገኝ አልቀርም። ኧረ እባክህ እግዜር ያሳካል። ቪዛ ብቻ ነው የቀረ። አዎ እሱንም እንግዲህ ከአምላክ ጋር እንሞክራለን። አምናለሁ ይሳካል። በዚህ ምስቅልቅል ጊዜ አብረሽኝ በመሆንሽ በጣም እድለኛ። ኧረ ምን ችግር አለ? ሄሎ ደርሰሃል አይደለም? ደርሻለሁ። በቃ ውረድና ቆሻሻ መጣያ ገንዳ በቀኝ በኩል ባለው ሁለተኛው ላይ እዛ ላይ አስቀምጠይት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈልግም። ተመልሰቅ ቀጥ ብለህ ጨርሻ na din Fast, fast, sister. ታዲያስ ደህና ነህ? እንዴት ነሽ? አሁን እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እሱ ለመዳት መምጫሽን እየናፈቅኩ ነበር። እውነት ከአንቺ ጋር ስሆን ነው ሰላም ይሰማል። ይሄ እኔም ስሜት ነው። ዶክተርን አግኝቼው ነበረ እና የራጁ ውጤት ደህና ነው ብለዋል። ለቁስል ደግሞ ከነገ ወዲያ ቀጥረዋል። የውጭ ስልክ ነው መሰለኝ። ሄሎ ጆኒ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ይህን ማመን አልችልም። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ እሺ፣ አሁኑኑ እነግራታለሁ፣ እነግራታለሁ። የናኒ ቀዶ ጥገና በሰላም ተጠናቆ ፈጻሚዎቹ ታይተዋል የሚባል ነገር ነው ክትትል ቡድኑ ያቀረበልኝ። ስለዚህ እስቲ በቂ ኃይል ወደዛ እንዲላክ በቀስ ውስጥ ግለጽላቸው። ቀስ ቀስ ቀስ ሶስት ቀስ ሶስት ቀስ የቀጥሎ ቀስት ሁለት ይሰማኛል። ባለፈው ወደ ቡልጋሪያ አካባቢ የተፈጸመውን ወንጀል በአሁኑ ሰዓት ፈጻሚዎቹን በክትትል አግኝተናል የሚባል ነው የሚገለጽ ያለው። አሁን ወደ ሀያ ሁለት አካባቢ ተገኝቷል ነው የሚባሉ በቂ ኃይል እንደልቅ ታዘናል። እያመራን ነው። እዛው እንደደረስን ሪፖርት አደርግለታለሁ። ቀስት ሁኔታውን ገለጽክ? በልሻለሁ። አዎ ሲሳት እሺ በአስቸኳይ ቦታው ላይ መድረሳቸውን እና ሁኔታዎች ምን እንደሚመስሉ በጣም በጥንቃቄ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ይደረግ። ተቀብያለሁ። እሺ መልካም